Ni vilio na majonzi kutoka kwa ndugu na jamaa wa marehemu Masasa Tunguriro aliyefariki dunia alipokuwa akichimba madini ya dhahabu katika mgodi wa Nyarufu uliopo wilani Msoma mkoani Mara. Wakielezea tukio hilo, baadhi ya wachimbaji wadogo wanasema kuwa limetokana na marehemu kutokuwa mwangalifu katika kazi yake. Kwanza tumepoteza nguvu kazi ya taifa, tumempoteza kijana mwenzetu ni masikitiko makubwa sana kwa ujumla tuliyopata kupitia huyu kijana. Vijana wenzangu, tujifunze kutokana na msiba wa mwenzetu. Tumempoteza mwenzetu kwa hali ambayo tulikuwa hatuikusudii. Hivyo tujifunze kutokana na msiba huu. Pale serikali inaposema kwamba tumezuia kweli tuone maana ya serikali kuzuia ni nini. Viongozi katika eneo hilo wanathibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa wamejipanga kukabiliana na tatizo la wachimbaji wadogo kuingia katika mashimo hatarishi. Kilichosababisha kitu cha kwanza ni kuporomoka, yeye mwenyewe aliporomoka kutoka pale juu hadi shule chini, lakini pia pale chini kuna miamba mingi nasababisha kujigonga, lakini maji yatakuwa yamemaliza zaidi vijana wetu hawa wachukue tahadhari wanapokuwa wanapewa maelekezo na serikali, wasifanye dharau, wajaribu kuzingatia utaratibu unaowekwa serikali. Kikosi cha zimamoto na uokozi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wachimbaji wadogo kimefanikiwa kuopoa mwili wa kijana huyo, huku kamanda wa kikosi hicho Agustin Magere akitoa rai kwa wachimbaji wadogo. Kwa rai yangu kwa wananchi wa eneo hili msifanye kazi pasipo kufata utaratibu. Mwenye leseni au mtu yeyote ambaye amepewa mamlaka basi mtafuatana kupitia serikali ya kijiji na taratibu zingine zitafuatwa ili muweze kuchimba mkiwa salama. Tutafuata taratibu zinazo zinazotakiwa zinazo, zinazo, zinazo kama kuna lolote basi litafahamika, nadhani mtajua. Katika kipindi hichi ambacho maeneo mbalimbali mvua zinaendelea kunyesha, Tume ya Madini Mkoa wa Mara imewataka wachimbaji wadogo kuchukua tahadhari pindi wanapoingia katika mashimo. Sadiki Unga, Star TV, Mara.